揾嘅啫。總之咧，最樣衰、最污嘢、最黑古立特嗰只就係噶啦。仲有啊，人人都話佢哋唔吉祥噶，一定要小心啲啊。咁好啦，我哋自己揾佢就得噶啦。多謝你哋啊，再見，再見，再見，再見，安拜拜。 t u 维极差不怕破坏形象，我会乐知天命爱自强。流落合唱，我的哑声最响，无做装，我的真情欣赏。我回麦当出卖我嘅善良，时尚超高罗校长，你应好好拍掌。我爱黑。